Здравейте! Както вече говорихме за BMW 316 с заводски индекс E36 е версия купе, остават още три варианта с индекс 316, които разполагат с бензиновия 4-цилиндров мотор. Това са седан, комби и компакт версията. Комби варианта ще засегнем съвсем малко в това видео, тъй като колата е по-тежка от другите три опции, а както говорихме за двигателя, това е и най-малкия предлаган по това време и като цяло предпочитаното за комби версията са за по-мощен мотор. И все пак, ако търсим комби и ни попадне в добро състояние, трябва да знаем, че се произвежда след 1997 година до 1999, та което прави от последните години на производство Z36. Двигателят е с 102 коня, с ангренажна верига и макар и не толкова пъргав, може да се справи с тежките товари. Седана се произвежда от 1991 до 1993 с мощност 99 конски сили и от 1994 до 1998 с мощност 102 конски сили. Важно е да знаем, че до 1993 двигателят е с ангренажен ремък, а от 1994 ремъка е заменен с ангренажна верига. За двигателя предавателната котия поддръжката и ремонта, нещата са същите като от видеото за купе версията. Какво можем да очакваме от седана? Когато говорим за седан е, и BMW, е като да говорим за ксерокс и купир машина. По наше мнение, много добре изглежда с две думи красив автомобил. Относно екстрите, трябва да се вземе под внимание, че BMW 316 E36 седан може да има много екстри – за автомобил, произвеждан до 1998 година. Но това е най-малкият мотор, т.е. и най-ефтиният вариант. Първият му собственик по всяка вероятност добре си е направил сметката. Важно е да знаем какво наистина ни трябва, защото е по-трудно да се намери, да речем, автомобил с малък пробег, добро техническо състояние, кожен салон, CD changer, L стъкла, шпер диференциал, климатроник и така нататък. Не е рядкост, например, да намерим автомобил в добро техническо състояние, но без наличието дори на ел стъкла. А, вместо оборотомер има часовник. И тук, и тук идва пресечната точка между това, което има на пазара и това, което ни трябва и задоволява нашите минимални изисквания по отношение на X3. Компакт версията се произвежда от 1994 г. до 1999 с мощност от 102 коня. Има и версия от 99-та до 2000-та година с двигател форсиран на 105 коня. За двигателя и предавателната котия, поддръжката и ремонта, нещата пак са същите, като от версията за купето. Какво можем да очакваме, когато говорим за компакт версията на BMW 316 E36? Не трябва да го бъркаме с купе варианта, която е също с две врати, но попада в съвсем друг сегмент. Несъмнено има доза консерватизъм относно за, от заклетите фенове на марката BMW и визията на компакта, версията на E36. Е и все пак, ако погледнем появяващите се по това време конкуренти, е, модели в средния и компактния клас, градски автомобили, ще видим практическата нужда от компакт-версията. Ако търсим двуврата е 36 с 1,6 литров мотор, компакта е с 22 см и 60 кг собствено тегло, по-малко от по-красивия си събрат купето и навярно по-практичният избор. Това беше всичко от нас в това видео. С пожелания за безаварийна и до нови срещи!